Hold on. You trying to tell me you can't swim? Seriously. When I'm in the deep water, it, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and <laughs> squid and seaweed and... Okay, dude, see, I know you're just trying to make excuses <laughs> now. Look, CJ, I need someone from outside the triad who I can trust. All right, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters, to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen, man. When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck in my <laughs> face. Horror like that stays with you for life. Believe that. I have a confession to make. I, um... I'm blind. No shit! Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I do it. Uh, one last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. okay, kita langsung. langsung ternyata kocak juga ya subtitle eh pem, uh, pembicaraannya gitu loh <laughs> tuh makanya harus bahasa Indonesia ini perahu yang harus kamu tanam bak enaknya berlabuh di laut. Kamu akan berenang ke sana, namun ada danang boy yang berpatroli di rute tersebut. Wede. Oke. Udah malam bang ini. Iya. Ais rute ke depan diblokir tetap ada terowongan bawah air kamu harus menyelam ya ura urai. dah Buh. apa nih hijau nih Woi berguna juga gitu kan. Wah, lumayan lama nih. Eh. Wah, mati nih. Wih, enggak dong. Enggak dong. Rute utama melintasi perairan dijaga oleh dua kapal patroli. Jika mereka melihatmu, menyelamlah. that over there. Shit. Could have sworn I saw something. you jangan lihat, Tay. Hey, we gotta check over there. There, see him? Keep circling. Anjir lah. No, he's not gone or dead. We got somebody in the water over here. He was just here. Berikan saya waktu untuk bernapas lah, boy. Shit, he's been down there too long. There's the under us. He must have got trapped down there. Mantap, nggak kelihatan. harus putar kita nih. Anjir dia kesini dong. Wah sini ada dua penjaga Kabut nggak kelihatan kabut. Stay lu stay. Kita bakal lewat bawah aja dah. Mantap. Terus eh. Nah. Sedia mungkin. Harus jalan sini kah? ya nggak ada jalan hancur nggak ada jalan lain yaudah yaudah yaudah Nobody touches CJ. Almost killed the guy in the. Ah. Pagi lagi. Pagi. Aduh. Dua orang, cuy. Come on, bitch. Nggak lihat ya? Oh, hmm, dia ya? diserang baru ngeliat ini. Makanya kita dikasih pisau ya biar nggak terlalu ribut ini kayaknya. Kalau pakai senjata kan ribut. Anjir, ada lagi. Cok, cok, cok, dah. Cuk, cuk, cuk, cuk, cuk. Harus ah. ke bawah gitu ternyata. Santai, Cok. Jalanin, jangan lari, Cok. Aman, aman, aman, aman. Kembali ke dermaga. Hooray! Alright. Eh, ini orang dong, salah. What the fuck? Wih, nggak ditempel lagi kita cuy. Aman, aman, aman, aman. Gak usah nyelam gitu kan? Iya, susah loh darahnya masih kecil. Iya. That a guy on the water? Anjir, masih dong. Masih ternyata. Man, did you see him? No. No. Wah, lama juga kita bisa dalam air lah. Anjay, takut banget. I think I see some Shit, over there, some guy in the water. Bodoh. he Mana dia? Iya, nyelam lah. <laughs> no one can hold their breath that long, man. Woi, tidak ada yang bisa hey, itu. There he is. He's gone under. Yes, 11.000 duitnya, cuy. Pew, pew, pew, pew. Asik. Woi, 11.000. Dihormatinya juga plus, respect plus plus. You what? Hmm, Oke oh, teman-teman itu dia tadi GTA DOM Elite gua yang kemarin ya pas uh, live streaming namatin ya. Jadi uh, gua ada punya ide nih ya kawan-kawan semuanya. Apa kalian tertarik gitu ya kalau gua mainin lagi DOM Elite akan tetapi misi yang rame-ramenya saja menurut gua gitu ya. Jadi gua bakal mengambil misi secara uh, pilihan gua misi apa yang paling rame jadi bakal gua mainin lagi jadi di sana nantinya bakal gua record kembali gitu ya jadi kita bakal rame-rame lagi nostalgia ya game GTA San Andreas lagi gitu misi-misinya ya kawan-kawan main DOM Elite kembali gitu ya apakah kalian setuju silahkan tulis di komen ya dan thank you sekali bagi kalian semua yang sudah nonton dan support gua ya thank you semuanya